Привет, мои дорогие полуночники. Давно с вами не слышались. Хочу вам рассказать о ситуации, которая сейчас у нас происходит в проекте. А, на данном этапе а, мы продолжаем делать то, что, о чем говорилось в предыдущем видео. Новые территории воткнуты, территории гномов и орков, помимо того, что вокруг Диона. И на этих территориях проводится работа по объединению текстур, вернее, материалов, э, и на данном этапе она уже завершена. Очень постарался Гринличер. Ему Madness написал э, программу, в частности плагин, который позволяет объединять материалы без их дополнительного поиска, а, грубо говоря, по нажатию клавиши, чтобы э, не искать референсы внутри э, движка. Это такие привязки к другим объектам внутри движка. Помимо этого, Madness еще модернизировал плагин Substance, э, который не перестал работать в версии 4.26 э, корректно, так как поменял структуру текстур, с которыми он работает. И э, благодаря этому мы спасли 1200 материалов, которые сейчас и требуют небольшой доработки, но все равно остались живы. Касательно этого, можно сказать, что у нас появился очень специфический опыт работы и создания материалов, и также создания базовых материалов и который мы сможем применить чуть-чуть попозже, создав еще один плагин или усовершенствовав предыдущий. Также благодаря Атику мы получили возможность теперь полностью э, погрузить все наши наработанные аниматронные персонажи вместе с лодами, сразу уже в проект. И, собственно говоря, что мы и сделали. Осталось их только подключить и заставить загружаться при э, выборе того или иного персонажа. Таким образом, у нас сейчас в клиенте есть все типы персонажей, объединенных одним общим скелетом. И сейчас Атик как раз занимается вносом э, тех текстур, которые были переработаны, также адаптацией предыдущих текстур, и в дальнейшем приступит к реализации NPC-шников. Вместе с тем мы реализовали одну очень интересную вещь, связанную с разбором VFX. Сейчас у нас есть полное понимание того, как работает VFX и в каких стадиях э, как, какие элементы активируются. Помимо всего прочего, были внедрены пара дополнительных технологий, связанных с объемным дымкой, которая уважает, например, тени, да, это специфический термин, конечно, уважает тени, но, тем не менее, проще будет показать. Еще из приятных мелочей, которые сделал Madness, это ориентация персонажа прямо на точку спавна, когда загружается сам персонаж. Раньше загружался он в точке 000, а потом переносился на точку местонахождения его внутри карты. И это позволяет нам значительно облегчить загрузку той или иной территории в самом начале игры. Также немножко перебалансировали свет, это больше связано, опять же, с переходом на версию 4.26, так как по-другому начинает работать само по себе освещение. Переделали немножко связанные с этим постпроцесс эффекты, чтобы при выключенных постпроцесс эффектах и включенных постпроцесс эффектах общая картинка при освещенности различной, при блумах, при динамической экспозиции, то есть высветление, вытемнения внутри помещения или там при выходе на свет, вот, чтобы это не сильно отличалось по гамме. Ну что ж, с новостным блоком, наверное, пожалуй, все. Далее будет видеоролик, который я обещал уже очень-очень-очень давно. Связан он с Forgotten Temple. Это, пожалуй, самая ядреная из территорий, которая у нас была. Вот, но на ней мы отрабатывали кое-какие решения, связанные с оптимизацией. И в некоторых местах производительность повышалась где-то с, там, с 50-60 FPS до 70-80 FPS. Но, естественно, это не везде. Где-то можно так сделать, где-то нет. Ну а сейчас обещанный видеоролик. заключение хотел сказать пару слов по поводу стримов, вернее их отсутствия. К сожалению, что-то у меня на компьютере случилось, и <laughs> я не могу понять, в чем беда, но, короче говоря, у меня стриминговые машины все не работают. Для того, чтобы решить этот вопрос, скорее всего, нужно будет переустанавливать Windows. Однако я не буду пока этого делать, потому что у меня есть ряд других проектов, которыми я занимаюсь. Поэтому пока что без шансов. Я думаю, ближайший месяц, полтора-два. А так, всем спасибо большое за то, что вы ждете, за то, что вы поддерживаете, за то, что вы помогаете. Отдельное спасибо паре человек, это Бодя и Дмитро. Вот это самые такие верные наши помощники. Очень благодарим. Спасибо вам за то, что вы есть, и спасибо, что вы с нами остаетесь.